Imos a cazar un oso, por Michael Rosen e Helen Oxenbury. Imos a cazar un oso moi grande e espantoso. Que fantástico día. Non lle temos medo. Oh, oh, erba! Erba moi moi alta. Non podemos ir por riba, non podemos ir por baixo. Oh, oh, la que atravesar. fomos a cazar un oso moi grande, espantoso. Que fantástico día! Non lle temos medo. Oh, oh, un río, un río profundo e frío. Non podemos ir por riba, non podemos ir por baixo. Oh, oh, teremos que atravesar. Plush! splash, splash, splash, splash, splash, splash, splash. Imos a cazar un oso moi grande, espantoso. Que fantástico día! Non temos medo. Oh, oh, unha lameira, unha lameira moi pegañenta. No podemos ir por arriba, no podemos ir por baixo. Oh, oh, la que atravesar. Chof, chof. Imos a cazar un oso moi grande e espantoso. Que fantástico día! Non lle temos medo. Oh, oh, un bosque, un bosque grande e oscuro. Non podemos ir por riba, non podemos ir por baixo. Oh, oh, teremos que atravesar. Imos a cazar un oso moi grande e espantoso. Que fantástico día! Non lle temos medo. Oh, oh! Unha tormenta, unha tormenta tormentosa. Non podemos ir por riba, non podemos ir por baixo, teremos que atravesar. Uh! Imos a cazar un oso moi grande e espantoso. Que fantástico día! Non lle temos medo. Oh, oh! Unha cova, unha cova oscura e estreita No podemos ir por arriba. No podemos ir por baixo, oh, oh, que entrar. ¿Qué hizo? Una nariz brillante, dúas orellas peludas, dous ollos saltóns. começamos pela lá, Non imos a cazar un oso nunca máis.